Eu venho pesquisando como essa questão do comum vem se apresentando nas, nas, lutas contemporâneas, né? Não é uma utopia, não é um horizonte, mas ele se realiza e se atualiza nas práticas de luta e de resistência hoje na cidade, no campo, nas aldeias, nas florestas e tudo mais. comum é, para gente tem se colocado como uma prática existencial. Ele é um modo de fazer relação, de fazer composição, né, de habitar um território, de habitar um problema e de ser afetado uns pelos outros. A história do capitalismo é uma história é, de combate e de luta contra o comum. Porque o comum é esse território existencial onde a gente, onde a gente pode entrar em relação de cooperação uns com os outros, né? onde o resistir Significa justamente aumentar a nossa potência de existência e fazer isso quando a gente entra em relação com o outro, né? Quando a gente compartilha as nossas marcas de sofrimento, quando a gente compartilha uma cozinha coletiva nas ocupações urbanas, quando a gente compartilha as angústias que ficam encerradas nos espaços domésticos, especialmente para as mulheres, né? É, e quando a gente faz dessas marcas pessoais é, vínculos de relação com uma coletividade, a gente está produzindo o comum. É esse contrafeitiço que faz com que a gente saia da paralisia dos nossos corpos encerrados na domesticidade é, e começa a habitar um espaço, uma relação e ser afetado por outro. Nos deslocando do lugar, é, na, nessa zona de conforto que a gente costuma habitar. Então, ser afetado significa, inclusive, é, sofrer muitas vezes, né? Mas é um sofrimento que a gente faz na relação, né? É assumir a nossa vulnerabilidade, a nossa precariedade como uma ontologia e a partir desse território, da construção de um território com toda a sua infraestrutura, né? Pensando no território das ocupações, com cozinha, com infraestrutura de luz, de água, com infraestrutura é, do cuidado com as crianças, com os mais velhos, com os doentes, a gente vai redescobrindo a nossa possibilidade de viver junto e de existir coletivamente. Por isso isso é muito perigoso para o capitalismo, né? essa descoberta é, muito material de que a gente pode se organizar e pensar junto e se relacionar de outra forma.